مرحبا من جديد نظن بلي الصوت مسموع خلوني ندخل في الموضوع مباشرة أو خلوني معليش نسمع معاكم باش إذا كان لا قدر الله <clears throat> قلت أنه آه، موضوع حلقة اليوم طبعا آه، النائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة آه، موضوع يعني خاص ببهاء بامتياز لكن قبل ما نتكلم على بهاء مثل ما عودتكم خلوني نعطيكم زوج امثله ومن بعد ندخل في الموضوع مباشره في باش نعطيكم يعني مقارنه ما بين رجال الدوله سابقا وخاصه ضباط المخابرات سابقا لما كانت المخابرات دوله صح وكانوا رجال رجال وفرق ما بين مخابرات المخنثين الشواذ آه، حاليا لانه الان اللي راهم يقودوا في جهاز المخابرات للاسف لا اقول كلهم لكن معظمهم من جيل المخنثين الشواد وقوم لوط آه، يعني آه، رب المعبد يعني آه، رئيس القبيلة من قوم لوط وكلهم يعني المثال اللي حبيت نعطيه لكم هو أنه في بداية التسعينات 92 نظن 92 93 لما تم إلقاء القبض على المرحوم عبد القادر الحشاني بعد ما أصبح هو رئيس جبهة الإسلامية للإنقاذ وتم إلقاء القبض عليه في بعد ما تولى يعني بعد مؤتمر باتنا بعد مؤتمر باتنا لما أصبح رئيس الحزب وبعده اعتقلوه في ذيك الفترة بالذات بتذكر جيدا أنه جاني ضابط هو الآن هو يسمع فيا لأنني كلمته طبعا طلبت منه اذن لانه المجالس اسرار ما نحبش نتكلم انا في اسرار الا اذا كانت تخص مصلحه البلاد قلت له راح نتكلم عليك بدون ما نذكر اسمك او يسمع فيا جاني واحد الضابط قال لي يا بن زديره آه، كاين واحد الموضوع حابين نكتبوا فيه وحبيتك انت تكفل بالموضوع آه، ننشروه قلت له تفضل وشني قال لي عبد القادر الحشاني ايه قلت له واش بيه خرا في الحبس قال لي ايه راهو في الحبس هو وارهابي وحنا طبعا لا داعي الله يرحمه عبد القادر عبد القادر الحشاني الان مات والامور فات لكن في ذيك الفتره كان يعتبر زعيم آه، حزب ارهابي يحارب الدوله وكذا قال لك شوف هذا يا عبد القادر الحشاني رئيس حزب ارهابي راهو في الحزب وكذا آه، راهو في السجن لكن احنا رانا تكفلنا بالوالد نتاعو راهو في سجن راهو في مستشفى عين نعجه رانا جبناه المستشفى عين نعجه وراهم قايمين به الاطباء ومتكفلين به وبيان دونك حبينا نوصلوا message الانصار الجبهه الاسلاميه الانقاذ باللي علي آه، حشاني ارهابي راهو في الحبس يتحمل مسؤوليته يدبر راسو لكن بويو رانا قايمين به الدوله راهي قايمه وراهي متهليه وكذا وكذا وكذا قلت له بويو هذا واش يكون قال لي ancien مجاهد قلت له كاعد ancien مجاهد علاه درتو فيه مزيان انتم ايه واش نيت جاي درك انا تتمزع تتمزع عليا وتمزع الشعب الجزائري بويو درتوه في المستشفى العسكري آه، المستشفى العسكري عين نعجه وقمت به ودرتوه في قاعه مليحه وتروحوا تزوروه وكذا واش درتو فيه مزيه وضحى بحياته وجاهد بلا مزيتكم ونسى الموضوع انكم تخدروا ناس تقول لهم بلا انا درنا هذه انا ما نقبلهاش ما نمشيش فيها الضابط هذاك يعني وافقني قال لي والله عندك الحق بزاف قال لي c'est vrai قال لي احنا حبينا قال لي بصح عندك الحق قلت له كان بويو ارهابي لو كان بويو يعني مواطن بسيط ورحتوا ديتوه قولوا بلاش راكم درتوا فيه مزيه وراكم قلت له لكن هذا مجاهد من حقه القانون يسمح للمجاهدين مع العسكريين العاملين والمتقاعدين انهم يعالجوا في المستشفى العسكري قلت له هذا القانون يقولها قال لي ايه اذا هو من حقه ما درتوش فيه مزيه بيو آه بنو حشاني الله يرحمه ارهابي رئيس حزب قتال مجرم باع مخدرات مشكلته كما يقول كل شيء تتعلق من رجلها وافقني لك الضابط لانه كان ضابط نزيه وطني جاء يقدم في خدمة البلاد لما قنعته بالأسلوب الإعلامي والمنطقي والقانوني اقتنع وراح ما نشرنا الخبر باللي بوي حشاني راه في المستشفى وقامت به الدولة ما درنا بروباغندا ما درنا إشهار مشات الأمور عادية الله يرحمه في زوج بوي ومات فيما بعد والله يرحمه مات فيما بعد القصة الثانية اللي حبيت نتكلم عليها أنه الرجال لما يتخاصموا يخلوا الخصام في مقامه ويخلوا الخصام في يعني في في في, في كيما نقول لك في, في, في نتاعو في المربع نتاعو في, في, في, في كيما نقول لك في المحيط نتاعو ما لازمش يميعوا للصراع من هذا المنبر أدين وبشدة وأكثر من أدين ما يتعرض له هشام عبود تعرفوا أنه عندي خصام أنا مع هشام عبود لحد الآن مازال ما حينليناش وعندي خصام معاه راجل راجل نحاربوا راجل راجل تيري ونتيري كلاش كلاش رصاص رصاص قلم قلم لسان لسان هو يسب وانا نسب ونهضر معاه عمري ما دخلت مرته او ولاده او امه او خالته او النساء عمري ما دخلت ندخل فيه هو الخصام هو لكن باش تعرفوا هاد الشواذ المخنثين اللي راهم الان في المخابرات المرخص تحاحنا باش يحاربوا هشام عبود كما قدرولوش راجل وعلى بالهم باللي عنده لسان ما يقدروا له الا الرجال كما بن زدير السعيد اللي واجهوا راجل راجل راحوا يحاربوا له في المرا تاعو خرجوا فيه اسرار تاع المرا تاعو تسجيلات وكلام تاع نساء يعني باش تعرفوا مستوى المخابرات الحاليه في الجزائر ضباط الشواذ ضباط المخنثين على راسهم الكانيش كمال وجماعته وبابوري وجماعته هذو المخنثين قوم لوط الشواذ اللي كيحاربوا الرجال يحاربوهم ببناتهم وبنساهم بنزدير يهضروا على علاقاته الغراميه مع النساء واسمه عبدو سمار يدخلوا له الصور مع النساء وكذا عبدو سمار تكلموا على قضيه تسجيلاته مع الطحكوت اوكي يتحمل مسؤوليته وانا البارح تلاقيت معاه كنت معاه البارح في باريس قلت له قلت له تحمل مسؤوليتك قال لي راح طحكوت صاحبي ودزوا معاهم قلت له اوكي بصح قضيته مع النساء وكذا هذيك امور ماهيش تاع خدمه تاع رجال هذيك امور ماهيش خدمه تاع رجال خدمه تاع مرخص واليوم خرجوا اسرار عائليه لهشام عبود وانا قلت لكم اخر مره يتذكر قلت لكم بلي ساوموني قالوا لي اعطينا معلومات على مرتي هشام عبود لانهم يعرفوا بلي نعرف امور على هشام عبود لكن عمري ما واجهت بها بعثوا لي قالوا لي اعطينا معلومات على هشام عبود وكذا وكذا وما نهضرش عليك ولا ما نشوف الصور تاع مرتك ولادك قلت لكم انتم كلاب انتم عام نشرهم انا وما نهضرش على هشام عبود في عرضه وفي شرفه انا نهضر على هشام عبود كرجل لكن باش نهضر على مرته وبناته وولاده مستحيل الى يوم القيامه اذا باش تعرفوا المستوى تاع المنحطين الشواذ المخنثين قوم لوط اللي راهم الان يحكموا فينا نرجع للموضوع الاساسي الموضوع الاساسي يتعلق بالنائب بهاء الدين طليبه نحكي لكم القصه الحقيقيه وربي يشهد الى يوم القيامه وش صرا بالضبط أه، أه، بهاء الدين طليبه في ليله التصويت عليه بحجب رفع الحصانه عنه في البرلمان الجزائري هو كان غايب كان في عنبه انا كلمته في ديك الليله كلمته لانه كانت عندي معلومات كما كانت عندي معلومات قبل على جميعي وعلى كثير من المسؤولين اللي كانوا رايحين يدخلوهم الحبس وحذرتهم قلت لهم ردوا بالكم راه راح يدخلكم الحبس وتكلمت معاهم وبعثت لهم مراسيل لانه عندنا الحمد لله رجال مخلصين شرفاء احرار داخل وزاره الدفاع وفي المراكز الحساسه اللي عندهم اخبار وقلت للقايد وجماعته قلت لهم تنحيوا كل الضباط لكن يبقى دائما التسريب يبقى يخرج لانه كاين الشرفاء الى يوم القيامه كلموني جماعه من وزاره الدفاع قالوا لي بن زديره طليبه القايد صالح راه خذا قرار انه طليبه السجن كما كلمتكم على سمير بالعربي وعلى فضيل بوماله وعلى كريم طابو وعلى عدد من الجماعه اللي مازال ما دخلوش السجن لكن راهم في القائمه في اي لحظه ممكن يدخلوهم لانهم راهم مقلوبين جماعه القايد راهم مقلوبين راه باكلهم الكلب حابين يديروا اي شيء اي شيء يديروه باش يكالميو الشعب لكن ما يقدروش المهراز déjà الليله يضرب والبارح يضرب وزايد يضرب لاستخراج او لطرد لاخراج وطرد الاستعمار الجديد استعمار جديد راه تعيشه الجزائر الان قلت انه كلموني قالوا لي بن زديره بهاء الدين طليبه راهو في القائمه وغدوه رايحين يرفعوا عليها الحال الحصانه بعد يومين ثلاث ايام يتم تقديمه الى وكيل الجمهوريه والسجن لانه القرار اتخذ قرار عند مكتب القائد الاركان يعني قرار سياسي عسكري ما عندوش علاقه بالعداله قلت لهم اوكي وش المطلوب معلش ما خلوني مره على مره نسمع الصوت باش قلت لهم ايش المطلوب قالوا لي اذا كان عندك علاقه بي قلت لهم طبعا عندي علاقه مع طليبه صاحبي من بكري نعرفه قالوا لي اذا حاول فاش تبلغه كلمته طليبه وراك قال لي في عنابه قلت له طليبه غدوه رايحين يرفعوا عليك الحصانه قال لي ما يرفدوها ما يرفدوهاش قلت له لا يرفعوا عليك الحصانه اوامر وراني نقول لك باللي يرفعوك الحصانه بعد يومين راح يدخلوك السجن اذا اهرب خذ راي اهرب لانه ما في مش ثقه قال يا بزير اختينا كذا كذا هو هذه الحقيقه هو طليبه راهو كان اصلا خرج من الجزائر لكن ما قاليش وانا نهضر معاه على اساس انني نقول له خرج وهو <laughs> ديجا راه خرج هو قضى صوالحو وخرج راهو في, في تونس وانا قاعد نقول له خرج الغدوه ما حضرش للتصويت وخرج راح لتونس ووصل وين وصل بعد يومين كلمني هو من رقم تونسي الو السعيد واش راك لاباس الحمد لله قلت له وراك خارج الطريق يضحك ها ها ها قلت له خزرت الرقم قلت له راك عيط لي من تونس قال لي آه، راني في بلاصه اخرى مامنه قلت له راك مامن قال لي مامن قال لي واش واش رايك قال لي نبداو آه، فصل جديد واش نهي قال لي اخويا حبوا يتعشاو بيا نتغدى بهم توقف معايا قلت له قول لي واش نوقف معاك قلت له واش تحوس تشيه تلقايد وبوتفليقه كيما موالف قال لي لا لا قال لي هذه القطره حبوا يغدروني وحبوا يخدعوني قال لي اخويا نحط يدي قال لي انت الوحيد اللي نثق فيك قال لي انت الوحيد اللي نثق فيك قال لي اول واحد نتصل به كي خرجت هو بن زديره نثق فيك ونعرف بلي راجل فحل اذا توقف معايا قلت له اذا كان لمصلحه الوطن نوقف معاك الاخر اذا حاجه تصفيه حسابات بينك وبين آه، فلان ولا فلان قلت له غير اختيني انا مانيش تعادل قال لي ها واش نقول لك واش نقول لك عطاني معلومات غزيره اللي تكلمت منها جزء قليل جدا قلت له اوكي خلينا نوظفوها فيما يخدم مصلحه البلاد القايد راهو يحارب في الفساد ارواح نقولوا له حارب فساد ولادك الامور هذيك تاع الداخليه تاع العائله نساه وبناته وكذا والامور مع من تزوجته علاش طلقته علاش ضربه وفلان مرت آه، آه، واسمه مراد كيفاش ماتت في شابي في البحر وكيفاش صرا وكذا كذا قلت هذيك الامور هذيك من بعد لكن الان نتكلموا على قضيه الفساد المالي خاصه تورط المؤسسه العسكريه المنشات العسكريه في بناء كثير من المنشآت وكثير من العقارات اللي تبع الولايات القايد يعني هذا استغلال المال العام تعسف في استعمال السلطة نهب أموال الدولة وأمور كثيرة تهم ثقيلة بالإضافة للمثل الملف الأثقل قلت له يا طليبة اللي راك تحاسب عليه يوم القيامة قلت له هو قضية مقتل والي ولاية عنبة قال لي بزاف نقول لك واحد الحاجة والدمعة راهي في عيني قلت له قول لي قال لي واش خاطر أنا خارج من Club des Pins تلاقيت مع وليد صنديد الله يرحمه قال لي وليد صنديد حبسني قال لي يا عمي بهاء حلفتك بربي حاب نسقسيك حاجه برك انت الوحيد على بالك بالسر تاع بوي بوي يرحم بابا كيفاش مات يا هل ترى قتلوه والله مات وحده قال لي قال لي والله حسيت ضربني موس في القلب قال لي الضرب قال لي راهي غايضتني عمري كيفاش قال لي كذبت عليه قال لي قلت له لا لا لا, لا مات وحده normal. قال لي ضرب قال لي يا خويا لازمني نبرئ نفسي ونقولها قلت له نوقف معاك في هذه قلت له نوقف معاك لانه تبرئه امام الله وامام عائله صنديد باش تقول الحقيقه وامام الشعب الجزائري دخلنا في الموضوع من بعد قلت له حبه سطيبه انت درك راك راح تعطي في معلومات خطيره راك في تونس قال لي ما تقلقش روحك قلت له لا لا فهمني وراك الى راك في تونس انا ما نريسكيش بيك قلت له انا زعما قلت له انا اصلا راني في الفايده ومانيش كيما انت لكن قلت له ما نريسكيش بيك نهضر في امورك مع هذه بعد كيجيو لتونس يرفدوك قلت له لازمك تكون مامن في بلاصه ومن بعد قال لي انا راح لالمانيا قلت له ما تمسخرش قلت له لي انا قال لي بعد نقول لك قلت له لا لا فهمني انا ما ننشر والو حتى انت تعاود تعيط لي وتقول لي راني في بلاصه مامن 100% باش ننشر والله ما ننشر حاجه حتى توعدني قال لي اوكي الغدوه عيط لي العشيه جوات الربعه الخمسه هكذاك عيط لي عيط لي قال لي خلاص راني في بلاصه مامن قلت له راك سير قال لي مامن نسمع في الشيشه وكذا كذا قلت له واش راك في قبرص راك في كذا كذا قال لي راني قريب يعني ما لحد الان ما قاليش وين راه قال لي راني في قريب راني في بلاصه المهم راني مامن قلت له المهم راك في بلاد اوروبيه ما راكش في تونس ما راكش في ليبيا ما راكش في لبنان كيما راهم يهضروا ما راكش في المانيا قلت له قلت لي قال لي لا لا مش قلت له راك في المانيا قال لي لا قلت له اختيك قلت له اختيك الكلاب راهم ثما وراه صرات لي مشكله في فرانكفورت اختيك راهم يدوروا كي الكلاب ثما اختيك من المانيا قال لي لا والله ماني في المانيا راك في تونس والله ماني في تونس راك في ليبيا والله ماني في ليبيا حلف لي قلت له اوكي قال لي من بعد نقول لك من حقه كان يعيط لي دائما برقم تونسي واتساب طبعا واتساب يعيط لي برقم تونسي قلت له اوكي نبداو بالحلقه الاولى رايحين بدينا بالحلقه الاولى كي بدينا بالحلقه الاولى قامت القياده بدات الاتصالات يعيطوا لي من وزاره الدفاع يعيطوا لي من جهات منا امنيه كذا الدنيا تقلبت عرفوا بالفعل انه طليبه راهو في الخارج وراهو دار تحالف مع بن زديره باش يكشفوا الفساد اوكي اتفقنا من بعد بقيت نسيستي يا بها قال لي واش تنصحني قلت له شوف يا بها قلت له عندك فيزا شنغن قلت له عندك قال لي ايه قلت له خرجت من تونس normal قال لي خرجت قال لي خرجت normal قلت له كاشيت ال passeport قال لي ايه قلت له معناتها تقدر تخرج من المطار قال لي ايه قلت له اذا حاول في اقرب الاجال تخرج من تونس قال لي خرجت قلت له مادام خرجت قلت له اروح نتلاقاو في اي مكان في باريس او في جنيف او في اي مكان ومن بعد نروحوا نديك نروح انا وياك لايرلندا لانه ايرلندا تقدر تدخلها بال بالفيزا شنغن عادي ومن ايرلندا قلت له ندخلوا لبريطانيا بالسياره قلت له انا نقدر نكري طونوبيل ثما او نعيط لاي واحد من جماعه نعرفهم ثما في مانشستر ولا في ليفربول قريبا الحدود مع ايرلندا قلت له نعيط لواحد يجي يدينا في الطونوبيل وندخلوا بر ومن بعد خلاص راك في امان في بريطانيا الريح ما يقسكش ومن بعد حبيت راك مريح حتى نتصفى الامور ما كاش مشكل راك في ضمانتي بربي ان شاء الله راك ضيف عندي والله راك نكري لك دار ولا نكري لك لوتيل دبر راسك حبيت تقدم لجوء وتستقر نساعدك بالطرق اللي طريقه طرقي وعلاقاتي نساعدك ومن حقك لانك راك مهدد وفيها قضيه قتل وفيها قضيه آه، سياسيه من حقك تطلب اللجوء وتديه قال لي اوكي درنا اتفاق على هذا الاساس زدنا الحلقه الثانيه بعد زدنا الحلقه الثالثه كي زدنا الحلقه الثالثه الدنيا سخنت والقايد طاح كما يقول لك الناس آه، حكمتوا هذيك كريس في في وهران والدنيا تخلطت في هذه الحاله بدا الضغط رهيب كي بدا الضغط رهيب انا عيطوا لي جماعه هو بهاء لحد الآن عنده زوج أرقام تليفون فقط تونسي واحد مخصص فقط لبن زديرة يهضر مع بن زديرة فقط وواحد مخصص لمرته وولاده لأنهم في كندا هو كان بعث مرته وولاده في كندا وأنا سألته من الأول بهاء انت راك مامن روحك قال لي ايه ومرتك ولادك راهم معاك قال لي لا لا راهم في كندا عاد نسابي قال لي بعثتهم قبلي راهم راحوا قبلي متهنيين الحمد لله قلت له ما عندك حتى مشكل في الجزائر قال لي ما عندي والو راك مطمن ما عندك والو قلت له الاملاك السكنه والشركه والقهوه والشيشه والشكوبي اللي قلت له تتعوض المهم يعني آه، آه، اولادك وكش ما خايف كش ما يذكروا فيه قلت له خاطش يذكروا في اولادك ومرتك كش ما يديروا قال لي لا لا راني مطمن راه في كندا انا راني متهني ما تقلقش روح والله ماني طالقهم اي fonce كون معايا راجل كون معاك قلت له راني معاك راجل الاخ كملنا بدات الضغوطات عيطوا لي نجمع من وزاره الدفاع قال لي بزيره قال لي القايد راهو في حاله كارثيه راهو كلف مجموعه من الضباط قال لي اللي يعرفوا طليبه صاحبهم يهضروا معاه راه كلفهم باش يتصلوا به وشوفوا المشكله هذا لانه راهو القايد راهو ما يضويش راهو في حاله يعني قال لي السيد راهو راح يهبل قال لي من بين الناس اللي رايحين يتصلوا بطليبه باش يكون في بالك هما آه، اللواء زراد واللواء بغو رايحين يتصلوا به زائد عدد اخرين من المعارف تاعو عيط لطليبه قلت له طليبه المعلومات اللي عندي ها واش كاين 1 2 3 4 قال لي واش يحوسوا عندي قلت له ممكن حابين يهضروا معاك تفاوضوا معاك واش تحوس كذا كذا قلت له تحب تهضر معاهم قال لي كيفاش نهضر معاهم قلت له حبس قلت له ما تهضرش قلت له انت راك دوكا تمشي ب la puce تاع تونس قال لي ايه قلت له حبس la puce تاع تونس خليها فقط انا وياك نعطيك دوك رقم بريطاني عيط لهم بالرقم بريطاني انا عطيت له رقم بريطاني طبعا كاين ابليكاسيون عطيت له انا رقم عندي انا رقم شريته جديد عطيته له خاص به هو وقلت له استعملوا واتساب وفايبر تقدر تستعملوا واتساب وتعيط به وين ما كنت في تونس ولا في اسبانيا ولا في المان ولا في ذاك الوقت صارحني قال لي راني في مالطا قلت له كيف رحت لمالطا قال لي ما رحتش على الحدود قال لي نعرف واحد عنده يخت yacht يبزنس يخدم مع رجال الاعمال قال لي دا حقه قال لي وصلني لمالطا وهو يكاشي لي الباسبور بلا ما دخلت normal من الميناء ولا من ال port براسو ويجيب لي الباسبور راني في مالطا قال لي متهني ما تقلقش روحك على بها قلت لك fonce ما تقلقش روحك donc كان في مالطا لا في المانيا احنا روجنا عن طريق بعض القنوات انه في المانيا والناس عاد يقولوا راه في المانيا وراه في بشا كولن وراه في فرانكفورت بالعاني احنا باش نبعدوا الانظار كامل انه في مالطا هو كان في جزيره مالطا يضرب في الشيشه مع اللبنانيين واللبنانيات متهنيو الشيشه والشعوربه ومن بعد قلت لك كي هذا الضغط هذايا قال لي كيفاش ندير قلت له نعطيك la puce. عطيت له la puce. تاع المانيا ولا قال لي نجربوها تاع بريطانيا ولينا نتكلموا في البريطاني ولا بريطاني اوكي رانا نهضروا بريطاني بريطاني على اساس انه في بريطانيا على بها من بعد شكوا بلا في بريطانيا لانه مروج وهضر بلاه يهضر بالتليفون بريطاني اذا راه في بريطانيا هو كان في مالطا عنده ما خرجش من من المنطقه ديك اول واحد اتصل به اتصل بالجنرال زراد هو اتصل به كلمو قال له واش كاين قال له هضر معاه انا ما سمعتش واش قال له بصراحه لانه قال لي راح نكلم زراد زراد عنده الواتساب هضر معاه بالواتساب تكلم معاه مش عارف شنو قال له راهو القايد وصاني والله المهم بيناتهم على باليش من بعد كي كمل معاه عيط لي قال لي عيط لي يقول لي باه اختك مشاكل وراح تدخل البلاد في غرقه وراح ديروا القايد راهو زعفان وكذا وكذا قال لي اختني منهم قال لي يحوسوا يضحوا بي انا يلعبوا بي قال لي يدخلوني الحبس علاه انا واش درت قال لي انا كش ما سرقت قال لي سرقوا معايا قال لي كان سرقت سرقوا معايا يحاسبوا ولادهم يجوا يحاسبوني انا مستعد قال لي يجيب القايد يحاسبوا ولادو قال لي مستعد انا يحكموا لي بالاعدام كاع قال لي ما كاش مشكله يحكموا لي ب 25 سنه مستعد قال بصح باش يضحوا بي انا واولادهم يخرجوهم كي الشعره من العجين قال لي لا ما نقبلهاش الظلم مش مليح قلت له اوكي انا معاك بهاء مستعرب باللي مشارك في جرائم اختلاس اموال مشارك في نهب مشارك حتى في التستر على جريمه قتل تاع الوالي مشارك في كثير مشارك في في صفقات خارج اطار القانون اللي داروها عنده في المكتب نتاع آه، مع شريط الجنرال شريط ومع بن حمادي ومع الوزير طلعي اللي حكينا عليها في فيديو سابق يعني معترف ماهوش ناكر قال ايه انا معترف لكن حاسبوني مع المتهمين الحقيقيين اللي هما ولاد القايد علاش تحاسبوني انا وحدي قال لي تكلمت مع الزراد قال لي بقى لي باغو الجنرال باغو تاع الجدرميه قال لي ما عنديش قال لي ما عنديش الواتساب تاعو قال لي شوف نعطيك ال numéro تاع ال fixe تاعو عيط له انت من عندك وقول له باللي باها قال لك افتح الواتساب يهضر معاك عيط له عيطت انا لباغو في ال fixe 021 عيط له السلام عليكم السلام قلت له جنرال باغو قال لي ايه قلت له انا من طرف بهاء الدين قال لي شكون انت قلت له ما يحب ما يهمش شكون انايا fixe ها رقم المكتب مش رقم النقال معناتها ما عرفش ال numéro هو bon في standard على بالهم بصح هو ما على بالوش في التليفون على اساس انه واحد في la ligne directe. قال لي وراه قلت له المهم دوكا يهضر معاك ويقول لك وراه قال لي ما عنديش والله ما عندي الواتساب قلت له ما عندكش واتساب ما عندكش فايبر قال لي والله ما نعرف هذه الامور ما عنديش قال لي قول له عيط لي مباشره قلت له ما يقدرش يعيط مباشره قلت له دوكا نشوف السوليسيون عيطت انا عاودت كوبيت معاه عيطت لبها قلت له بها راه ما عندوش واتساب لكن انا عندي طريقه قلت له شني قلت له روح نديرو conférence قلت له انا نعيط له ب numéro خد اخر هو ليه مباشره ونعيط لك انت بنيميرو هذايا ونفتح لكم ليو بارلول تهضر انت وياه comme quoi راكم قاعدين مع بعض قال لي قريب المهم نهضر معاه عيطت لباو قلت له جو باو او راح يهضر معاك قلت له كلفت التليفون تاع باها ويهضر معاك درت لهم conférence بيناتهم وانا troisième شاهد امام الله واش كانوا يهضروا هنا على بالي واش هضروا زراد ما على باليش شهاده لله لكن باغوا على بالي نص ساعه تقريبا 24 دقيقه 25 دقيقه وهما يهضروا باغو برك اللي يهضر باه مسكين كان يسمع برك باغو يهضر يا ولدي وراك علاش تورط في روحك وعلاش دير في المشاكل وعلاش راك هارب وانت ما درت والو وارواح ونضمن فيك وراس ولادي ومرتي غير نضمن فيك ما تخافش وقال له نضمن فيك ارواح انا نضمن فيك ونهضر مع القايد قال له نهضر مع المسؤول قال له نهضر معاه ونشوفوا كيفاش نحلوا المشكل وخلاص ارواح راه الناس مسخروا بيك وكذا وكذا bon تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه وهو يحاول فيه يحاول فيه ومن بعد باعها قال له اوكي ان شاء الله دوكا نشوف ان شاء الله ومن بعد كوباو كي كوباو باعها قال لي هو ما عنديش confiance قال لي قال لي كفايه حوسوا يدخلوني قال لي انا ما, ما. قلت له اخويا دبر راسك شهاده لله انا ما قلت له ادخل ما قلت له قلت له باه انت تعرفهم خير مني انا ما نعرف لا باغو ولا زراد ما نعرفهمش قلت له تتعرفهم الا راك شايب لي ضامنين ويضمنوا فيك ويضمنوا لك وتدخل وما كانش مشكل الله يسهل عليك قال لي لا ما شكيتش كملنا المكالمات كي كملنا المكالمات هذه راهي مش عارف العشيه والله ماني عارف شنو الوقت بالضبط يعني نقول لك ثلاثة أربعة مش عارف نسيت الوقت بالضبط عندي في التليفون طبعا لكن نسيت تكال... تك... كوبينا الهضره وكذا كنا نحضروا للحلقه الرابعه كي كنا نحضروا الحلقه الرابعه القايد راهو déjà طايح مريض في وهران راهو طايح مريض في وهران نحلقوا نحضروا الحلقه الرابعه كلموني الجماعه تاع وزاره الدفاع قالوا لي سعيد آه، الجماعه أه... راهم تاخذوا قرار شويه صعيب وشني قال لي راهم رايحين يصدروا امر بالقاء القبض على خبها واحد قال لي عنده استثمارات فلاحيه في واد سوف ومادي قروض قال لي فرق ديما حابين يعاودوا يفتحوها له باش يضغطوا على بها والاخطر من هذا راهم رايحين يعتقلوا امه ام بها قال لي رايحين يعتقلوها وراهم رايحين يساوموه بها الامر راه صدر من القياده انهم يشدوهم اليد يدو اللي توجعوا ضربت على مخينا قلت له مو شو دخل مو هذه قلت له راك سير قالوا لي انا سير قول له أه، واش كاين عيط بها بها قلت له انت امك راهي في عنابه قال لي ايه قلت له انت مهبول تخلي امك في عنابه قلت له يا اخي قلت لي ماني مخلي حتى واحد قال لي عزوج كبيره في عمرها 80 سنه واش راح يديروا لها يا ربي قلت له امك راهم رايحين يشدوها قال لي ما يديروهاش قلت له يا ودي راني قلت لك انا واش راه وصلت معلومات قلت له معلومات من المخبر راهم يقولوا لي باللي راهم رايحين يديروا شونطاج لامو وخوه راهم رايحين يعتقلوه قال لي خويا راجل بصح قال لي ما شكيتش وخويا علاه واش دار قال لي هو راجل براسو قال لي بصح ما قال لي ما شكيتش يمسوها قال لي ما ما نظنش قلت له راني قلت لك باها خذ احتياطاتك قال لي اوكي نشوفوا ربي يجيب الخير قال لي الصباح نشوف هذه في الليله مع العشيه المغرب هكذاك اللي عيطوا لي خبرته قال لي غدوه نشوف غدوه لا مش غدوه في ذاك الليل ل 11 ونص تاع 11 ونص ل 12 هكذاك انا نسهر عيط لي بها عيط لي مسكين يترعب خايف قلت له واش كاين قال لي السعيد راهم مسركلين الدار تاع زوج قال لي ثمن اوندروفير قال لي ثمانيه لي زوندروفير تاع الجدرميه قال لي بليس مش عارف سيدي قال لي راهم مسركلين الدار تاع العزوج قال لي عيطوا لي جماعه قال لي عيطت بون ما قال لي شكون قال لي انا عيطت بطريقه قال لي مش عارف من عيط خو ولا مش عارف قال له راه مسركل الحاله او ممكن عيط لمرته في كندا او من كندا عيطت الخو ولا العزوج مانيش عارف الطريقه المهم التفصيل ما على باليش المهم خبرني انه الدار تاع العزوج مو راهي مسركله العزوج قاعده مع خوه صغير عنده خوه واحد قاعده معاه مو هو اللي قايم بها متكفل بها قلت له الحل قال لي سعيد قال لي آه، ايه كنا ايه نسيت بوقتكم كنا ما درناش البث المباشر كي لي العزوج وكذا قلت له خلينا الليله ما نديروش خلينا نشوفوا déjà راه القايد راه غايب ما بانش ورامي يخوفوا في امك خلينا اليوم ما نديروش ناجلوا غدوه نشوفوا عيط له 12 تاع قال لي السعيد يرحم لك في باباك ما دير والو لا غدوه لا بعد غدوه قال لي يرحم لك في بويك خلي حتى نشوفوا واش راه كاين هذه قايمه العزوج بقاو محاصرين العزوج ومن بعد قلت له انت العزوج هذه وش نقصتها قال لي ودي العزوج paralysée. معوقه مسكينه قال لي راكده على الفراش ميته قال لي عندها بيسي في عمرها 80 سنه قال لي انا كي خليتها ودعتها قلت لها العزوج طلبي لي بالسماع وراني رايح ما نشوفكش بالكش ما نشوفكش اسمحي لي وراني رايح ما نعاودش نولي قال لي مسامحت لي وقالت لي روح قال لي donc كي يروحوا يشدوها قال لي شنو يديروا بها يعتقلوها يديروها بالحبس وش واش راح يديروها قلت له مالها 80 سنه ما عندهم ما يديروا لها كنا متوقعين انه 80 سنه ما يديروا لها والو وخوه مازال ما داوهاش هاني راهي في الليل الصباح جوايا العشرة عيط لي قال لي السعيد راه مجاور ولد الطل وشكون قال لي خويا داوه راهو في التحقيق قال لي راه مداوه و آه، والعزوج قال لي مازال محاصرين الدار وما عندها حتى واحد العزوج قال لي ما عندها حتى واحد à part خويا اللي يقوم بها يعطيها الدواء وكلها كما يشوفها قال لي كي لها خويا قال لي معناتها تموت قال لي يرحم بابك السعيد بجاه ربي الا كان حاب لي الخير ما دير والو ما تكتب والو ما تهضرش على القايد قال لي لايس قلت له انا ما نقدرش ما نهضرش قلت له انا واش قلت له انا مربوط بيك ما نهضرش على القايد اوكي بصح السياسه نتاعي والتوعيه وخدمتي اللي نخدم فيها قلت له نخدم انا الواجب الوطني نخدمه قال لي بجاه ربي حاول ت éviter القايد في هذه الظروف باش ما يقولوش بلي نحرش فيك ولا نعطيك في الملفات واهضر على روحك قلت له نوعدك لانه انا بالنسبه لي الحالات الانسانيه مو طايحه فراش ميته مسكينه 80 سنه ما نساومش ما نتاجرش بقضيه انسانيه مثل هذه هذا هو الواقع اللي لازم يفهمه الشعب الجزائري قلت لك قال لي راه من الصباح جوال 10 عيط لي قال لي راه جاو خويا رفدوه داوه راهو عنده في التحقيق والعزوج قال لي مازال مصاير مسركلي عليها بقينا نستناو حتى العشيه ما خوه ما طلقوهش قال لي السعيد قال لي ما قال لي عاود عيط البغو نعاود نهضر معاه قال لي عاود نعطي عيطنا البغو قال له البغو قال له شنو هاد الخدمه هذه تاع تاعكم هذه باغو يحلف له قال له اقسم بالله ورس ولادي حرام مرتي ما عندي خبر قال له يا ودي راه من البارح في الليل مسركين على الدار على العزوج ميته قال له عزوج ميته في عمرها 80 سنه الليل عليها يضغطوا عليا على العزوج قال له عيب عليكم والله عيب قال له خويا تدوه للحبس قال له خويا راجل يتخر معليش وعنده قضايا نتاع نتاع مادي كريدي تاع فلاحه والله مادي الله يسهل قال له راجل يتحمل مسؤوليته بصح قال له العزوج وعلاش قال له لا لا ما تقلقش درك نشوف قال له نشوف قال له قال له هذه الخدمه دارها صرهود قالوا parce que هذه الخدمه تاع سرهود هذا سرهود لحم كتافه من خير طليبه هو اللي طلعوا في عنابه وهو اللي طلعوا في قسنطره الجونال بعد ما وصى عليه ولاد القايد هو اللي عرفوا بولاد القايد هو اللي طلعوا في آه، كما نقول كوموندون آه، آه، شيف دي ماجور في في الجزائر بطليبه هو اللي عاونه هو اللي رجعوا راجل هذا السرهودي راه يسمع فيا هو اللي رجعوا راجل طال طليبه ومن بعد يروح يحصل له مو في عمرها 80 سنه ويمرمدها مسكينه 80 سنه حقوق الانسان ما يقبلوهاش اليهود ما داروهاش اليهود ما داروهاش مع الفلسطينيين يديرها صرهود مع واحد الكلاب اخرين دوكا نظهرهم نذكرهم في ام اطليقة بصراحه شهاده لله نظن انه بغوا تدخل عند واسمه آه، صرهود ولا عند عرعار ولا آه، آه، الحصار رفدوه لكن خلاو ال civil وجابوا نساء جابوا نساء يدوروا تما ويعسوا كشما واحد يدخل العزوز كشما يخرج كذا كذا وجابوا حراسه civile. لكن لي زوندروفير اللي كانوا تما عطاوهم اوامر قال لهم خلاص انتشروا كما قال عادل الامام انتشروا انتشروا راحوا الغدوه بقى الحصار وشكون اللي دخل هنا في الخط اللي دخل في الخط هنايا كاين الثالث الثالث وشكون هذايا اللي هو المقدم مروان المقدم اليوتنا كولونيل مروان هذا اللي شاد الامن على مستوى عنابه اللي شاد الامل على مستوى عنابه دي سي تاع عنابه آه عيط شاف مع لا فامي تاع طليبه قال لهم كذا طليبه يعرفوا لانه هذا يا مروان كان في واد سوف وطليبه هو اللي جرى معاه مع طرطاق وخلص عليه رشوه وخلص عليه الشمشوي واللحم والقهوه والسكر والزيت باش يطلعوه من واد سوف العنابه هو اللي جابوا العنابه وكان ياكل عند مو طليبه طليبه يحكي بلي هذا مروان كان ياكل كما يقول لك الناس الماء والخبز عند طليبه يعني ماكل في في في في في, في كما يقولوا في كفها وقاعد في حجرها هذا مروان دخل معاه طليبه قال له مروان يعني ما قال ليش اسكو مباشر ولا غير مباشر المهم المعلومات اللي عندي انه مع مروان قال له كيفاه قال له راني قال له كي قال له حاب نخرج العزوز من عنابه نديها لواد سوف في la famille تريح ومن بعدك ان يعني نطمن قال له حاب نخرجها يرحم بابا قال له خويا راجل الله يسهل بصح العزوز وما خلوني نخرجها من على بند ديال واتسوف سوف هذا الخطه اللي كنا دايرينها يعني كان دايرها طليبه كنا ننتظروا طليبه قال لي يا بن زدير يرحم باباك calmer اللعب خليني نخرج العزوج من عنابه ومن بعد كنستمروا في المعركه تاعنا قلت له اوكي والتزمت معاه ومازلت ملتزم معاه نستناو نستناو هما كاين دايرين له طعم كانوا دايرين له طعم هو راه مازال في آه، وسمع مازال في آه، مالطا مازال ما دخلش تونس راه في مالطا يهضر معاهم ويهضر معايا راه مازال في مالطا قالوا له اوكي قال له هذا مروان قال له شوف قال له درك نشوف لك طريقه نخرجها لك وراك انت ارواح لتونس قالوا نبعثها لك في تونس وديها معك تحب تخليها تعيش معك في تونس تحب تخرجها وراك لا الله يساليك يعني داير معاه ديل كما يقولوا يعني كما يقولوا كاكور خطه لكن النيه يخدعوا بالتوافق مع بوعزه ومع طبعا جماعه القياده يعني هذا هو الجماعه هذا مروان يخدم مع ابو عزه حبوا يديروا خدعه طعنه في الظهر وخدعه لطليبه وبالفعل هو مشى معاهم بالملح ما نقولش هو, هو نيه نيه مسكين يعني والله العظيم غير لدرجه انه انا بصراحه يعني غاضني لانه كان يتكلم معايا ونحس بلي الدموع يطيحوا من عينه لانهم قال لي مسوني في الشيء اللي عمري ما تخيلت انهم يمسوني فيه قال لي ما قال لي قاسم لو كان مسؤول خويا اختي كذا خالي عمي قال لي جيني normal قال لي بصح عمار 80 سنه قال لي عمري ما تخيلت قال لي c'est pour ça اللي ما هربتهاش معايا قال لي وكان على بالي بلي قال لي نرفدها ميته قال لي ندفنها في تونس ندفنها في ليبيا ندفنها في البحر ما نخليهاش ياكلوها الكلاب قال لي يضغطوا عليا على مات في عمرها 80 سنه قلت له راك مع قوم لوط والشواب يقدروا يديروا كلش ربحوا له لمان قعدوا يهضروا معاه وقعدوا بعد كاتليبه ولا يهضر معاهم بدون ما يخبرني كنقول بدون ما يخبرني يعني يقول لي اتصلت بهم كنقول واش قالوا لك واش قلت لهم يقول لي ما تقلقش روحك هذا مروان نعرفه مليح مليح خير منك وبالفعل يعرفوا خير مني لانه طليب انا عمري ما قابلته ولا قعدت معاه ولا شربت معاه قهوه ما نعرفوش الا في التليفون ثقه متبادله في التليفون فقط هو يثق فيا انا ما نعطيت حتى معلومات انا ما نثقش فيه ما عطيتش معلومات يعني ما عنديش نعطي له لكن هو يعطيني معلومات واسرى لانه يثق فيا الحمد لله لكن عمري ما تلقيت معاه قال لي مروان هذايا وصرهود قال لي ياكلوا فيه في, في, في عجري قال لي انا نعطيهم مصروف قال لك يخصهم الدخان قال لي نعطيهم يشروا الدخان ربيتهم على يدي ووكلتهم وطلعتهم في القراد وحطيتهم في مناصب مسؤوليه قال لي مستحيل يخونوني صرهود ومروان صرهود في الجدرميه ومروان في الامن ويعرف طرطاق يحكي لي على قصه مع طرطاق يعرف جماعه بزاف بزاف يعني طليبه يعرف مسؤولين لكن علاقته الشخصيه مع طرطاق وهذا مروان وهذا وسموه فلان وفلان وفلان يعرفهم شخصيا وشريط وهذا فلان وهذا فلان وسموه وبالقصير يعرف كاع المسؤولين طبعا كنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكنائب كرجل اعمال يعطيهم في المصروف طبعا المهم كان واثق 100% في صرهوت وفي هذا مروان انهم يهربوا لامو عن طريق الحدود كي شافهم باللي طولوا وغاضت مو مره قعد نهار كامل ما عيطليش نعيط له في التليفون طافي ما يجاوبش تقلقت انا قلت له واش بيه السيد هذايا حتى اني عيط لي في الليل اخر الليل الو آه، بها واش بيه كون كنت قال لي كنت مسافر وين اسي قال لي المهم كنت مسافر وخلاص ما تقلقش يا بها وين مسافر يا اخي تفاهمنا باللي نتلاقاو في بلاصه قلنا جنيف ولا باري ونجوا لايرلندا كما تفاهمنا قال لي لا راني بدلت انا رايح قال لي لازمني نخلص المشكل تاع العزوج هو الاول قال لي درك ماني نفكر لا في الهضره لا في كشف الملفات لا في العزو آه، لا في بريطانيا لا في المانيا لا في حتى حاجه قال لي دوكا نحيت كلش من راسي لازمني نطمن على العزوج نتهنى عليها نحطها في بلاصه مامنه في الواد عند la famille عند خاوتها قال لي او نهربها معايا قال لي نخرجها معايا ومن بعد قال لي نعاودوا نفتحوا الملف قلت له يا خويا عندك الحق امك اولى طبعا اللي ما يديرش الخير في امه في مواليه لا خير فيه واش غادير خير في الجزائر تمك مش داير بها خير قلت له عندك الحق السيد ظنيته دخل تونس عاود رجع معاه هذاك مول البابور اللي داه اليخت عاود خلصوا ورجعوا لتونس كي جا لتونس كان في نابل كي كان في نابل الغدوه انايا يعيطوا لي جماعه تاع الوزراء الو بن زديره واش راك ça va لاباس قال لي بهاء وين راه قلت له والله ما على بالي قال لي راهو في نابل ايه نابل واش راه يدير في نابل قال لي المعلومات اللي عندنا راهو في نابل وكيف عرفت بلا في نابل قال لي راهو عيط الواحد نتاع الاتحاد الوطني للطلبه وهذاك الاتحاد الوطني للطلبه قال لي راهو وصلها سخونه جابها الجماعه تاع ال ministère وراهم حكموا البلاصه تاع وين قلت له كفايه حكموا قلت له السيد عيط لهم بالتليفون بريطاني قال لي لا عيط لهم التليفون الجزائري الزحي قلت له coupez coupez. قلت له سنن عيط لبها الو بها وين راك؟ قلت له بها راك في نابل يضحك قال لي كفايه عرفت قلت له بها راك في نابل وراهم عيطوا لي جماعه تاع الوزاره قالوا لي بها راهو في نابل في البلاصه الفلانيه قلت له كفاه عرفوا قلت له نقول لك كفاه عرفوا قلت له انت عيطت لواحد تاع تاع الطلبه اسمه فلان بن فلان قال لي ايه قلت له انا عيطت له قال لي parce que فتحت la puce تاع الجزائر الموبيل التليفون تاعو 213 قال لي لقيت بزاف مكالمات اللي عيطوا لي قال لي لقيته هو ينسيس يعيط لي عيط لي قال لي عيط له قلت له مالك راك بوبي راه باع بيك وعطاهم التليفون تاعك وراهم حطوك كيما يقول لك الناس في المخبر وفي les appareils راهم شدوا la localisation تاعك وراك كلاك بوبي قال لي ما يديروهاش قلت له يديروها قال لي بصح la puce خليتها في الجزائر يا عبد ربي قلت له خليت la puce في الجزائر كسرتها حرقتها بصح مادام تمشي فيها واتساب وتمشي يقدروا يتحكموا قلت له ماهوش تليفون بريطاني اللي ما يقدروش يتحكموا فيه بريطاني قلت له ما يقدروش ما يروحوش للشركات يقول لهم اعطونا السيد هذا التحرك تاعو مستحيل الا المخابرات البريطانيه اللي بعد اذن من القضاء البريطاني باش يقدروا يعرفوا لكن مستحيل الامن يتدخل في خدمه الاتصالات لانه شركه خاصه قلت له بصح احنا عندنا موبيليس وجيزي واريد وهذا ويروح لهم اي ضابط سي ليوتنون ليوتنون يقول لهم مش عارف انا امر بيركيزيسيون حبينا السيد التصنت نديروا تحت التصنت قلت له ديجا ما يحتاجوكش عندهم بندوخه هذاك تاع الغرمول تاع التجسس راهو يجسس عندنا سكل قلت له المهم راه معاه فو بلاستيك اذا ازرب في اقرب الاجال تخرج من المنطقه هذيك قال لي لا لا ما تقلقش روحك قال لي راهم اليوم جايبين لي العزوج يا ربي واش من عزوج قال لي قلت لك اليوم راهم جايين قبل المغرب ان شاء الله راهي تكون عندي العزوج مور العشاء ان شاء الله بربي نرفد العزوج ورايح لمالطا قلت له راك sûr؟ قال لي sûr. وشكون اللي جايبينها قال لي ما تقلقش روحك قلت له راه مروان هذاك اللي قلت لي عليه قال لي ما تقلقش روحك راه راني مع رجال يا با قلت له ما ديرش confiance قلت له صدام حسين الله يرحمه اللي بيعوا الراعي ولا الشيفور تاعو donc ما ديش confiance لا في الشيفور لا في ال femme de ménage وكانت عنده femme de ménage والشوفور في الدار اللي كان فيها parce que كان كاري دار نسمع في ال femme de ménage نسمع في الشوفور نسمع يهضر معاهم قلت له ما ديرش confiance لا في الشوفور لا في ال femme de ménage لا حتى واحد رد بالك قال لي لا ما تقلقش روحك باع مسكين باسلوبه يضحك ها ها ها, ما تخافش راني مع رجال وكذا ما تخافش باع قلت له ما ديرش confiance ازرب اخرج من المنطقه اللي راك فيها في اقرب الاجال رد بالك قال لي ما تقلقش روحك اخر مكالمه ما بيني وما بين بهاء قال لي راهم جايين في الطريق نص ساعه هذي اول البارح 8 و35 دقيقة هاي المكالمة قدامي 8 و35 دقيقة آخر مكالمة ما بيني وما بين باع تقريبا 9 يعيطوا لي جماعة تاع الجزائر قال لي باع راهو في قبضة الجماعة قلت له كفاه قال لي راهم بعثوا ميساج بلي راهو معاهم يعني اللي كان جايب له مو مع مروان باش يديها معاه لمالطا جابوا معاهم فريق وتم اختطافه وليس اعتقاله لأنه اعتقال وحده استسلام وحده هو طليبة لم يستسلم ولم يتم اعتقاله بل تم اختطافه نتيجة النية المفرطة والغباء لأنه دار ثقة في ناس والنية المفرطة ماشي بنيته دار ثقة في اللي وكلوا وشربوا خدعوا هذا الجماعة هذو اللي حكيت عليهم خدعوه خديعة وطعن ومساومه وابتزاز بامه كما يقول لك الناس المقعده يعني تاجر بامه عجوز في عمرها 80 سنه ضغطوا عليه بها قالوا له نجيبوها لك تهربها وما داوهالوش راهي في عنابه مسكينه وراحوا ليه على اساس انه جايبينها له وهو فرحان يستنى فيها 8 35 دقيقه عندي 8 و35 اخر مكالمه قال لي راهم جايين قال لي نص ساعه يكونوا عندي هنا نرفدها ومول البابور راهو يستنى فيا كان يستنى فيه في حق الواد قال لي في الوضع الوظائف فيا باش نرفد العزوج والطريق يعني كان رايح كنا مرتبين غدوه باش نتلاقاو في باريس ولا في جنيف ونجو كي هو كي العزوج تاعو الا كان يقدر يجيبها ندخلوها للسبيطار ونجيبوها كانت المهم كان واحد programme. مسكين خدعوه بهاء الدين مجرم ممكن مختلس اموال اكيد نائب اموال اكيد داخل في مافيا سياسيه ومافيا ماليه لكن رغم كل هذا كان من المفروض أن يتم التعامل معه كمجرم أو كمختلس أموال أو كمهرب لا يتم التعامل معه عن طريق أمه وشدوه من كبدة عيب ماهيش خدمة تاع رجال يا قايد صالح ماهيش خدمة تاع رجال يا أبو عزة ماهيش خدمة تاع رجال يا صرهود ماهيش خدمة تاع رجال يا مروان اللي كليتو ملحو تخدعوه في أمه في عمرها 80 سنة وانتم على بالكم بلي أي إنسان مهما كان قوته وجبروته مهما كان طغيانه أمام الكبدة اللي هو مو يضعف أنا الحي بها أنه ما نقدش نفسه وضحى بمو الأقل دار موقف بطولي مرتين مرة أنه واجه المافيا القايد ولاده وأراد فضحهم وفضحهم بالفعل أمام الشعب الجزائري ومازال ملفات راهي موجودة بالعشرات وبالمئات رايحين نزاهوكم في قادم الأيام إن شاء الله ونستعرض به بهاء في المره الثانيه ظهر انه راجل ما ضحاش بمو هما طحاحنا مرخص ساوموه في مو 80 سنه مسكينه باراليزي عندها فيسي ما تهدرش يعني ميته ميته مسكينه ميته كي خلاها قال لي خليتها ميته قال لي قلت لها اسمحي لي راني رايح تموتي ولا انا ولا انت سماح لكن ما خلاش مو وضحى من اجل مو وجاء ودخل السجن ويدفع الثمن لكن هما سجلهم في التاريخ أنهم ما كانوش رجال وواجهوه بأساليب قذرة أساليب منحطة أساليب تافهة رخيصة هذه القصة تاع بهاء الدين السؤال المطروح الآن يا هل ترى كان كاين تواطؤ ما بين الأمن الجزائري والأمن التونسي لاختطاف اختطاف وليس اعتقال اختطاف بهاء الدين طليبة إذا كان كاين تواطؤ واتفاق معناتها الأمن التونسي ظهروا باللي كلاب مرخص أكثر من مخابرات الكلاب وبالتالي راهم خسروا ورقة بالرغم من أنهم نجحوا في الانتخابات الرئاسية لكن الأمن التونسي القذر الغبي التافه خسر الشعب الجزائري لأنه وقف مع الظالم وقف مع الحقارين ضد قضية إنسانية اللي هي أم طليبة لأنه هذا الأمن التونسي صرات لي معايا أنايا قبل شهر حكيتكم قال لما قالوا لي يا بن زيري ما نقدروش نحميوك لانه انا لو كان كنت passeport جزائري لو كان سلموني للجزائر على طبق من ذهب لكن كي لقاوني رافد وثيقه سفر جواز بريطاني جواز اللجوء السياسي بريطاني ما قدروش يمدوني ما يقدروش يمدوني باسكو يخافوا لو كان مدوني بريطانيا تقلب عليهم الدنيا لاني انا في حمايه الحكومه البريطانيه لكن كي شافوني بجواز بريطاني خافوا قال لي ما نقدروش نحميوك خرج علينا لكن بهاء بان بما انه جزائري passeport جزائري يقول لك واحد ما يهضر عليه هاي راهم يقسموا واي دخلوه داوه في fourgon مسكين كي الكبش اذا كان انا نقول اذا كان تواطؤ لانه لحد الان ما عنديش معلومات انه الامن كان متواطئ لانه المعلومات اللي عندي انه جماعه الامن تاعنا دخلوا الى نابل واختطفوا بها وداوه في سريه تامه ماهوش عن طريق المطار عن طريق البر جابوه عن طريق الحدود البريه في سريه تامه اذا كان الامن التونسي لا يعلم عن اختطاف بهاء الدين انا خبرناهم انه تم اختطافه في نابل وبالتالي اولا لا يحق للامن الجزائري مهما كان انه يخترق الحدود التونسيه وينفذ عمليه ارهابيه اجراميه اختطاف مواطن جزائري داخل التراب التونسي هذا انسانيا وقانونيا ودستوريا وشرعيا لا يحق النقطه الثانيه المهمه هو ان امن تونس مخترق وبالتالي فحياة الناس خاصة السياح الأجانب في تونس في خطر قادر أي واحد يعني صارت لهم قتلوا قادة فلسطينيين في قمرة في تونس معروفة القصة يعني أبو جهاد وأبو إياد جماعة قتلوهم في عملية الموساد اللي قتلهم قلنا الموساد وصاروا عمليات اغتيال وقتل ومشاكل في تونس أكثر من يعني الأمن التونسي ضعيف ويتم اختراقه ويتم اللعب في المزرعه كما يقولوا الناس الخلفيه نتاعو بكل بكل سهوله والان نائب برلماني جزائري مبحوث عنه ومعروف قصته عالميا يتم اختطافه من التراب التونسي في العمق التونسي ما قالش الحدود في جبال مش عارف انا آه، جبال مش عارف آه، بوكحيل ولا مش عارف لا هذا في نابل في اعز منطقه وامن منطقه واهم منطقه اللي هي نابل والحمامات منطقه اللي فيها السياحه مزدهره وفيها الاجانب 80% اكثر من التوانسه يتم اختطاف نائب من امن جزائري جاي 1000 كيلومتر يختطفوه الامر فيه ان اذا الشعب الجزائري يجب ان يعرف الحقيقه الحقيقه المره وهو انه تم استدراج النائب بهاء الدين طليبه بامه مسكينه المريضه المعوقه ربي كما يقولوا يطول عمرها ويشفيها المصابه ب يعني آه، كيما يقول لك الناس جلطه دماغيه و... يعني ميته قال لي ميته قال لي ما تهدرش قال لي قال لي مستحيل يديروها. سيت شوكه وانا بذاتي يعني كيما يقول لك الناس قلت له مستحيل يديروها لكن داروها باش تعرفوا انه بهاء الدين طليبه لم يتم اعتقاله لانه يعرف دروب الصحراء ومهرب قديم كان يهرب من ورقله ويهرب من سوا ويهرب من عنابه ويعرف دروب التهريب ويعرف الدخلات والخرجات وبهاء باش وصل نائب رئيس مجلس الشعب الوطني معناتها ما يحشيهالوش الا امه هذه لازم يعرفها الشعب الجزائري اللي راهم يقولوا بلي باه قدروا يشدوه المنجل وشدوه كذا لا شدوا امه الله يرحمها الله الله آه، ربي يطول عمرها مسكينه الله يشفيها ام بهاء هي اللي جابته ما جابوا لا القايد صالح ولا ابو عزه ولا مروان هذا ولا صرهود ولا اي واحد الكبده هي اللي جابته وقال لي يا سعيد حلفتك بربي حلفتك بربي يا سعيد ما تهدرش على ولاد القايد قبل ما نخرج الحاجه قال لي الا كان حابني الخير خليني نطمن على ما قال لي لاخاطش لو كان صرا لك مع حاجه قال لي ما نغفر لكش طول حياتي وما نغفرش لنفسي لانها قال لي الموت الموت قال لي بيد ربي قال لي لكن لو كنت موت في جرتي انا يعذبوها ولا يضغطوا عليها ولا كش ما يقلقوها ولا كش ما تسمع بلاني هربت ولا عندي مشاكل قال لي لان ما تسمعش الا هما يروحوا لي يسمعوها قولها لك راه ودار وكذا مسكينه ممكن يطلع لها ضغط تموت قال لي لو كان تموت قال لي ونولي انا السبه قال لي مش رايح نسمح لنفسي وما نسمحلكش لا في الدنيا في الاخره قلت له لا قلت له بارك تهضر مع راجل انا وقفت معاك وقفه تاع رجال نوقف معاك الاخر كل شيء كل شيء الا امك كي تخرج امك ومن بعد كل حديث حديث اذا هذه القصه تاع بهاء 8 و35 دقيقه كان مازال معايا في التليفون بعدها ينتظر فيهم يجيبوا له مو في نابل ويديها معاه او يخليها في تونس او يلقى لها صرفه جاو اختطفوه بعمليه اجراميه ارهابيه لا يقبل بها اي انسان القضيه الان قلت لكم انا قضيه انسانيه انا الان موجود في جنيف بلغت منظمات حقوقيه بالقصه انه تم مساومه باء الدين طليبه واختطاف آه، اختطافه من تونس بطريقه غير قانونيه غير اخلاقيه غير انسانيه تم استدراجه بأمه اللي هي في وضع صحي المنظمات هذو طبعا طلبوا مني معلومات وطلبوا مني آه، يعملوا تحقيقهم هما يتاكدوا من المعلومات هذه اذا كان بالفعل او افتراء لانه انا قلت لهم حسب المعلومات اللي عندي انا مانيش في آه، عنابه ولا في واتسوف ولا في نابل اللي شفت بعيني قلت لهم لا قلت لهم انا حسب المعلومات اللي عندي من باعة ومن مصادري داخل وزاره الدفاع هاي القصه واش كاين قالوا لي خلينا نحقوا في الموضوع ومن بعدك قادرين نتبعوا القضيه امام المحاكم الدوليه في جرائم في حق الانسانيه فخاصه في حق عزوج في عمرها 80 سنه يساوموا بها ويدخلوها في صراع سياسي اذا القضيه راح تعرف تطورات في قادم الايام أه نتمناو الخير النقطه اللي حبيت وتكلمت عليها في خبر عاجل قبل باع شدوه له البارح في الليل دخلوه جابوه لقسنطينه بايت في قسنطينه وتعبان اليوم الصباح رفدوه اليوم الصباح الفجر ولا ما عباش عليك قداش المهم اليوم الصباح مش بارك الليل اليوم الصباح في وقت يعني مبكر جابوه لزاير في مركز التحقيق في بن في عنتر حقوا معاه شويه ومن بعد اداوه مباشره للمحكمه ومن المحكمه امر بالايداع قانونيا ومنطقيا ويعني وعقلانيا لا يحق سي جابوه من تونس للقسنطينه يريح نهار نهارين يتنفس ويستعفى ومن بعد يفوتوا للتحقيق هذا راه ماهوش مجرم قاتل هذا راهو نائب قضيه سياسيه قضيه فساد مالي ملف ثقيل من المفروض يعطوا له 48 ساعه ولا 24 ساعه راحه من السفر خاصه انهم جاو بالطريق باروت ما جاوش بالطياره يرتاحوا ويسمعوه لانهم هما اللي جابوه من تونس للقسنطينه ماهمش هما اللي حقوا معاه اللي جابوه حطوه وراحوا اللي حقوا مع جماعه السيتي ياري في آه، سيدي مبروك ولا سموها في قسنطينه فريق واحد اخر كانوا بيتي لبس عليهم سقهوة وتغدى وكذا لكن هو كان مرهق وتعبان ونفسيا محطم وكل شيء المفروض يعطوا له حقوق الانسان يسمعوه ومن بعدك يدوه للجزائر جابوه من الجزائر نفس الشيء تعبان وحالته حاله مباشره سمعوه زوج سوايع السبب شنو السؤال لماذا تم غلق الملف بالخف وحطوه في السجن الحراش لماذا حتى لا يقول الشعب الجزائري أن القضية قضية تصفية حسابات وأن القضية قضية انتقام وأن القضية قضية أولاد القايد صالح والقايد صالح هكذا القايد صالح قال لهم هنوني منه قلت ليه ما بتخلوش في الكازيرنان ليلة واحدة هنوني منه وزربوا ازربوا دخلوه للسجن خطونا خلوه في العدالة مع وزارة العدل خطونا باش غدو ما يقولوش ها هو الجيش هو اللي راهو شد وراه يحقق معاه قال لهم ازربوا تعليمات رسمية هذا جاني من مكتب قائد الأركان قالوا لي قائد الأركان أعطى أوامر صارمة عاجلا في أقرب الأجال يتم تحويله إلى المحكمة وإيداع السجن وإيداع السجن مش مش تحويله للمحكمة والمحكمة براسها لا عطى الأوامر مسبقا دخلوا القسم والحبس يعني المفروض يقول ادوه المحكمة والقاضي براسه لأنه القاضي هنايا وكيل الجمهورية هو قاضي التحقيق من المفروض يسأل بهاء الدين على الأقل عن الاتهامات التي وجهها بهاء من خلالي يقول له أنت إيه راك تقول باللي آه، الولي تاع تاع النبا قلت له فلان فلان راك مصر على كلامك ايه اذا افتح محضر في هذا الاتهام لانه جريمه القتل اولى من جريمه الفساد المالي في القانون الجزائي انا مانيش محامي وما نعرفش القانون لكن كثقافه عامه هناك قضايا اولى من قضايا كاين قضايا استعجاليه وكاين قضايا اللي تستدعي التاجيل قضيه جريمه قتل اولا لا تموت بالتقادم جريمه القتل جريمه قتل ثانيا ثانيا جريمه قتل ماهيش كيما جريمه اختلاس اموال اختلاس اموال اوكي جريمه وجنايه وكذا لكن ما لا يعني لا تساوي جريمه القتل من المفروض وكيل الجمهوريه وقاضي التحقيق يفتح ملف اولا في قضيه في جريمه القتل اللي الشخص راهو قدامه كشاهد ويعترف انه شاهد ومن بعد يفتحوا قضيه نتاع اختلاس اموال اذا كان بالفعل بعد متهم باختلاس اموال وتبييض اموال وتهريب وكذا وكذا او الهروب عن العداله او كذا هذه كلها امور ثانويه تاتي في المرتبه الثانيه بعد جريمه القتل لكن ما دام العداله بالاوامر وقائد الاركان امر اذا ما على العداله الا ان تنفذ والشعب الجزائري لازم يعرف اننا الان امام اولا عصابه اخطر بكثير من عصابه بوتفليقه انا قبل ايام انا دائما نقول لكم القادم اسوء القادم اسوء القادم اسوء لكن قلت لكم قبل اسابيع وقبل ايام قلت لكم ان منظومه حكم القيد صالح اخطر بكثير من منظومه بوتفليقه وسنندم ندما شديدا على ايام بوتفليقه لانه في ايام بوتفليقه اهدر انبح انبح انبح واحد ما يحوس عليك ما يدخلوك الحبس ما اهدر دبر راسك اهدر حتى تكره الان لا تهدر تدخل الحبس الان تهدر تدخل الحبس الاخضر بورقعه في الحبس علي بن بن حديد في الحبس غديري في الحبس آه، واسمه بوطابو في الحبس سمير بالعربي في الحبس بوماله في الحبس وزيد يعني عشرات ومئات النشطاء السياسيين راهم في السجن مرميين منظومة حكم القايد صالح أخطر بكثير من منظومة بوتفليقة منظومة حكم القايد صالح أخطر بكثير من منظومة بوتفليقة سنندم على أيام بوتفليقة ندما شديدا مطلوب الآن من الشعب الجزائري المطلوب من الشعب الجزائري المطلوب من الشعب الجزائري المواصلة وأكثر من أي وقت مضى في الحراك السلمي الحراك السلمي الحضاري حتى تسقط حتى تسقط هذه العصابة التي هي أخطر بكثير من عصابة بوتفليقة على الشعب الجزائري أن يواصل وبقوة غدوة الجمعة إن شاء الله لازم يخرج الشعب بقوة يخرج بقوة لإسقاط هذه المنظومة الفاسدة هذه المنظومة الخطيرة التي تسبب خطرا عظيما على أمن واستقرار البلاد وتؤدي إلى الكارثة العظمى هذا واش نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته